li sarapa sapara sarapakara sarapakara sarapaka lagi ya lo kudinya apa nih Ha <laughs> ha! Eli! No. 이리 이리 이리 이리 이리 원해 이리 이리 이리 어디 있어? फेंकिए फेंकिए एली ले ले रुके एली एली रुके पास जाके पास जाके ऐसे नहीं पास जा पास जा और पास डरने का नहीं है यार तेरे पास आता है đâu Eli! Asik asik. Dia mana Eli? Eli! Bahasa hijau cuma lagi eh. Ini tak lihat. bilang Yeah. <laughs> 这个。 दूरी है भाग गए सब 大三河。

Gimana gitu? Misalnya, блядь!